Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Mat Parjo dimanapun anda berada Pagi hari ini Mat Parjo mau ekspedisi ke apa ya mas? Gunung Batu Kelir Gunung Batu Kelir Tepatnya di wilayah Desa Kali Tanjung, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas Saya ditemani penduduk asli sini aja ya Dan biasa saya berkolaborasi sama Mas Sofi Jaka Lontang di channelnya Timbel Goang ya di subscribe juga dan kami bertiga akan ke sana jalurnya lewat sana ya Mas ya Oh lewat sana ya oke berarti ini nanti nanjak itu langsung aja ke sana ikutin terus Mat Parjo yuk yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that Don't let somebody take di belakang <laughs> Farjo Oke, sekarang kita sudah di ini ada jalan nanjak perdana langsung mantap banget ini boleh dikatakan pos satu satu bener ini lanjut di sana. Tuh udah di sana. Tuh udah di sana, oke. Okay. Ikutin mata Jo ke sana. Kayaknya franchise di on a dime, Teman saya orang sini aja beliau mau mengambil rumput makan kambing sekalian saya minta guidin dikawal untuk menuju ke gunung batu kelir yang kabar-kabarnya dan banyak mitos beredar angker di sana. Oke pemirsa nanti kita lihat aja ke sana ya ikutin terus Mas Parjo Oke pemirsa masih melalui perkebunan warga ini ditanami pohon singkong ini pohonnya pemirsa namanya pohon singkong Di sini ada petani itu orangnya oke sambil tanya-tanya Mat Parjo mau ke sana ya pemirsa ya kita sapa oh, salah satu petani di sini kita mau wawancara aja kayaknya ini sesepuh di sini pemirsa Nun <laughs> sewu nggih, Mbah, eh nepengaken kula Mat Parjo saking Rawalok. Hmm, Kali Rungga. Ya, ya, oh nggih. ini kini niate bade teng batu kelir gih bade ya ceritane dolan lah silaturahmi intine nggih mboten apa-apa nggih silaturahmi sing mangga wonten mriku nggih wonten berarti niku nggih yo wonten mau lha niku apa Kulo mireng-mireng kan ceritane batu kelir niku wingit napa angker napa pripun mbah dene sih yo angker tapi kan hmm. cara pepane angger anu cara kowe anu bener sing mari ngono kowe anu bener ya anu ora apa-apa. Nggih. Niate apik ya. Niate apik ya. Nggih. Nggih kula ngene iki nuwun pamit nuwun sewu kali bapake bapake kan penduduk mriki nggih. Kali tiang-tiang sepang nggih teng mriki mbok wonten makhluk-makhluk astral nuwun sewu kula mboten badan napa-napa intine kula silaturahmi. Nggih wonten sih dan teng mriku tapi kan sing penting teng mriki mboten aja tumindak sing ora-ora lah nggih. Sekarang di pinggir. Ini tuh wonten cerita. Tahu kelir wayang. Wayang. Jadi di sini kan jere pernah ya Mas Dek, anu pejadian Mas Bisa <coughs> kayak Rika pada bisa ngerti atau orang Mas Dek ngerti memang lagi gue wayangan itu ya. Ya, gue gemien ya setiap malam cuma kliwon hmm. gue ya. Eh, gue mesti anak gending nang kene krung gamelan. Oh, gamelan gue. wayah-wayah apa sing ya sore lah sore, apa beduk cuma kliwon cuma ya sore lah tapi biasanya munculnya niku nek apa ajeng duwe gawe lah ya wayang nopo-nopo nggih ya cara gemien kena niku lah <clears throat> carane ya gendingan yang mereka upawa wayangan bayangan wong kulo nggih mboten ngertos mrikon nggih <laughs> ceritane gemian ya tau desilih gonge apa panang eh, dalang gemingen hmm. ceritane Jadi pernah hmm. masih dek kue alat gamelan kue pernah disilih nang pung desa kayak kue ya kang iya kue gonge cerita hmm. sama si karena kewayangan gue sih laku iya, banget ya sih laku karena ini siapa sih bisa eh, jenengannya batu kelir gue caranya ya kelir lah kelir nih tapi nyatanya waktunya pancen rata kayak kelir ya kayak kelir ya memang kayak kelir aja kayak kelir dan dia nggak tenang apa putih ya ngotek loh ngotek ya nek sebelah kene batu kelir nek karena kan anak ngerani gunung cepet gue yo kono yo kang sepicing sebelah kelor apa pet sebelah tapi kenyong wingin ane kan agi macul Angkene terus ana wong terus medun sekangkana wong situ ceritane putu pripun terus niku jare ya ketemu kowe kowe kalau katim katim siapa katim kok ki mertok oh iya lha ki sebelah wetan ki isine kowe langgar ceritane wetan musola wetan patu oh, niku tapi seniki tesih nung mboten yo sih Jadi cuma kan dewek orang bisa bilang bisa oh, bisa iya, iya, berarti tidak bisa dilihat kasat hmm. mata hmm, iya, orang ora bisa orang sebarannya wong orang sebarannya oh, wong beru gue wong beru sebab oh, karena kayak mau ketiga rendang gue ketiga ngelantah tetep metu banyu nih bain gue hmm, cerita siapa tentang gue lagi ya sih penting ya permisi maring cara pane ya kulanun cara wong merdayo eh gini, pingit sih pingit tapi kan ya cara upane ya ora jahil lah ganu ana wong ilang ya sprene ora ketemu sih oh.